es la verdadera, la verdadera libertad. De hecho, de, hecho, bueno, has dicho muchas cosas, ¿no? Em, em, es, em, me sugiere de las muchas cosas que has dicho, porque algunas cosas que ya no me acuerdo, pero creo que en esa vía de conexión hay lo que en, en el hinduismo se llaman los upayas, que son las vías. Seguramente tú y yo, que estudiamos una carrera de ciencias y tal, nos licenciamos en física y tal, pues somos personas que nuestra alma escogió una vía más basada en el conocimiento. Y seguramente tú y yo en otra vida, yo lo digo porque a mí me resuena eso, pues fuimos monjes o estuvimos en el medievo, pues encerrados entre libros, porque nos gustaba ese día, nos gustaba ese, ese conocimiento, ¿no? Tratar de realizarnos a través del saber, ¿no? pero hay otras vías, ¿no? Eh, hay otras vías más devocionales y hay personas que se realizan a través del sentir y a través de las emociones, ¿no? Lo que los tres cerebros que decía Steiner, mente, corazón y sentimientos, ¿no? Hay personas que son muy kinestésicas, hay personas que no hablan, eh, son muy calladas, eh, lo que podríamos llamar introvertidas, y se realizan a través de lo que sienten. Y, hay personas que son extrovertidas y se realizan a través de la devoción, de las emociones disparadas, ¿no? Em, son vías, son vías, pero siempre nosotros somos todo eso. O sea, la persona más mental del mundo, si le quita sus emociones y sus sentimientos, se va. Y al mismo tiempo, el, más irracional, el más, más devocional, o, pues mm, también se va si le quita su mente, ¿no? Entonces, curiosamente, yo antes de irme a la India, yo estuve escuchando un audio de un gran, gran médico que siguió a Hammer, que fue el doctor Fermín Moriano, que en medio de todas las explicaciones que hacía sobre las hojas blastodérmicas y ectodérmicas y tal, iba colando su parte de filosofía, Y, y una vez que dijo algo que me gustó mucho, ¿no? Que dijo, por eso la India es ingobernable, porque todavía hay millones de personas que siguen rigiéndose por patrones tradicionales y ancestrales. Entonces, si tú a un sadhu eh, le vienes a decir que el gobierno ha hecho esto, esto, lo otro, te va a decir que le da igual, porque en esta vida ha venido a ser un sadhu y a vivir al lado de un río y contemplar eh, la creación. Y le importa tres pimientos lo que ocurra, ¿no? Entonces, a mí, esa frase me impactó mucho, porque cuando fui a la India eso yo lo pude ver de per se. cuando estuve en Varanasi yo vi a cientos de miles, por no decir millones, de personas que simplemente han decidido vivir como viven. Porque Vishnu, Brahma o cualquier dios que ellos puedan seguir, les dijo que e-, era esa su upaya en esta vida, ¿no? Entonces, en cuanto más las personas tomemos conciencia de que somos una fractalidad de la creación somos una, una mota de la creación, pero tenemos en esa mota contenido todo, no vamos a necesitar comer, no vamos a necesitar beber, no vamos a necesitar nada. Yo, por ejemplo, ni se me pasaría por la cabeza dejar de comer. ¿Por qué? Porque yo he decidido que a mí me gusta comer y disfruto con la comida disfruto comiendo con mi mujer mm, una buena comida y disfruto tomándome un café y disfruto todas estas cosas. Pero sé que son ilusión, que en cualquier momento podría decidir prescindir de ellas. Eh, y no estoy diciendo ahora que la gente deje de comer, ¿eh? porque ya sabes cómo las cosas se pueden interpretar torcidas, ¿no? No, simplemente es abrir esa posibilidad, a permitir que eso pueda ocurrir. Por eso lo puedes fractalizar en tu vida es hecho, es que las ideas tienen que madurar para poder llevarlas a, lo material. Si te pones a funcionar con una idea que has tenido en un momento, lo más normal es que no, puedas llevarlo adelante. A, mí me costó mi tiempo. Yo he estado muchos años trabajando de profesor dentro del sistema y ahora soy yo yo hago de profesor, pero yo enseño mis cursos, yo enseño todo y, yo soy mi contable, mi, gestor de mi tiempo, todo, soy todo yo. O sea, en realidad, bueno, pues ha dado un paso desde hace unos años, pero me ha costado. Me ha costado primero conocer quién soy, qué he venido a hacer, todo esto, pero eso es la vía, la vía del héroe. O sea, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell no es, no es nada más que una traducción al lenguaje occidental de esos arquetipos universales por los cuales todos pasamos, porque Luke Skywalker es lo mismo que mm, Hércules o lo mismo que cualquier otro héroe siempre va a pasar por unas fases que están fractalizadas. Va a recibir una llamada, él no va a hacer caso a esa llamada, va a querer volver a ese mundo normal, pero ese mundo normal va a ser alterado, entonces va a aparecer alguien en un momento dado cuando él se lance como ayuda, esa ayuda le mostrará un camino hasta que desaparecerá y cuando él desaparece va a tener que enfrentarse solo con el problema. Y eso le va a llevar a un nuevo estado. ¿Que todas las almas humanas son iguales? Totalmente de acuerdo. Pero de ahí a pensar en ese mundo neptuniano que todos somos iguales, esto no es así. en el mundo espiritual existen unas jerarquías y unas cosmogonías. Y no es lo mismo un señor que está en el bar ahora cuando termina de trabajar y se va a ver el fútbol y, y a tomar unas cervezas con sus amigos que otras personas. ¿Somos iguales? Sí. ¿Somos una chispa divina? Sí, por supuesto. ¿Tenemos la potencialidad cada uno de ser seres ilimitados? También. Pero no es verdad que no exista una diferenciación de grado dentro de la ilusión de Maya. No es verdad que no existan las octavas más elevadas que nos hablaba Pitágoras, de las vibraciones. Yo, mm, yo estaré en un do agudo hasta aquí, pero otros estarán en un do más grave y otros estarán en un do mucho más agudo que el que estoy yo, ¿no? esa diferenciación de grados sí existe, porque si no desaparece la autoestima. Y el todo está bien de la cultura New también de otras. también el asunto de, de llegar al nirvana o contemplar todo como que está perfecto, me voy a un monasterio y yo estoy aquí separado del mundo, pues, también tiene una parte de eso, ¿no? Del autoengaño o el decir, si has encarnado, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para dejar pasar el tiempo y en la siguiente vuelta estás en el mismo punto o cómo va la cosa? O bueno, que también eh, nosotros le damos como una continuidad a ese alma que se va encarnando, pero bueno, ¿y si la próxima vez yo estaba en el do y en la siguiente estoy en el sí? Pues nos va tocando en cada momento. No sé si te parece que eh, bajemos un, poco al mundo material y, demos como una posible explicación de todo esto que hemos estado contando, de que podemos crear realidad y todas esas cosas, porque yo creo que hemos sonado bastante <laughs> elevados. Y, yo creo que la eh, gente lo ha entendido, lo entenderá perfectamente. ¿eh? Sí, pero tú y yo somos físicos y lo que podemos aportar sobre todo es ese, ese enganche, ¿no? El, decir, vale, ¿y cómo puedo justificar yo desde la física que lo sutil mueve lo denso? Todas esas frases ¿no? E, esotéricas que cuando las lees la primera vez, tienes ahí la tabla escarlata o lo que sea del hermetismo, dices, madre mía, ¿qué se están contando aquí? Puede ser que poniendo la llave del éter del éter físico, pues empecemos a entender todo, ¿no? Por ejemplo, si vemos el éter como un fluido, superfluido, no tiene pérdidas, es decir, toda la energía está continuamente fluyendo y eso provoca movimientos, está en continuo movimiento el éter. Y eh, además puede almacenar información en la vibración, es como si fuese el agua con sus corrientes, cada una tiene sus, sus frecuencias y una frecuencia es información. Todo eso se puede almacenar. Si además ese éter es no local, que es el término físico que se emplea, es decir, la velocidad de transmisión de esa información es infinita, no está limitada por la luz, de repente eso se transforma en un sistema holográfico, es decir, cada uno de sus puntos contiene la información de todo el universo. Y por lo tanto, físicamente podrías decir que cada uno de nosotros somos una chispa divina, porque nos vemos pequeños comparados con el universo, pero somos el todo, porque tenemos la información de esa divinidad. Entonces, yo creo que argumentando de esta manera como que vamos encajando piezas y, le vamos dando a la mente racional occidental algún asidero ¿no? Que, que no que se quede en el aire flotando. <laughs> Bien, eh, cómo se genera la, materia a partir del éter. ese paso de lo sutil a lo material, ¿cómo, ¿cómo lo podemos justificar? En tu libro tienes una parte maravillosa que es cuando cuentas, de hecho, tu teoría de cómo eh, se forman electrones, eh, los electrones, positrones y de a partir de ahí los protones y neutrones. Y pues si nos, nos compartes esa, esa, teoría, yo creo que es una explicación perfecta para saber cómo pasar de ese sutil a lo denso. Sí, a ver. Em, em, para tratar de explicar cosas que puedan ser empíricas y replicables, si nos situamos en mediados del siglo XIX, habían dos principios que estaban encima de la mesa. Eh, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, habían dos principios que estaban encima de la mesa. El principio de Lavoisier, que nos dice esa frase que hemos escuchado todos en la escuela, de la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, yo estoy hecho de unos, unos átomos y estos átomos se están recombinando, pero nunca se crea o se destruye uno de ellos. ¿vale? Cuando quemo un trozo de madera, lo que estoy haciendo es que parte de los átomos de carbono se fusionen con los de oxígeno, se liberen al espacio en forma de dióxido de carbono, vapor de agua, y al final quedan minerales y tal. Y la cantidad de materia antes y después no ha sido eliminada. Eh, entonces, esto sería el mundo de las reacciones químicas y tiene su base de validez. Y luego vendría el gran problema, que es la vida. Porque la vida pone en jaque eso. Y creo que en la primera exposición ya expliqué, cuando hablé de las transmutaciones, de que hay un balance de masa que se pierda o se gana. De hecho, hay un apunte que no hice en su momento y creo que es importante. En el siglo XIX, cuando todavía no se sabía que había protones, neutrones y electrones, el electrón lo postula Thomson en 1898, el neutrón se postula y se demuestra su existencia en 1930 por parte de Perrin y demás, y Chadwick. Pero ¿qué ocurre en el siglo XIX? Que no existía todo esto no existía todo eso. Ya se empezaba a postular que cuando un número atómico cambiaba, cambiaba el elemento. O sea, en el siglo XIX se van descubriendo los diferentes metales de la tabla periódica. Por ejemplo, se, descubre, sobre todo en la primer tercio del siglo XIX, se descubre el cadmio, el iridio, el osmio, el paladio, todos estos. Se va llenando toda esa tabla y entonces ya se empieza a ver de que cada uno de ellos tendría que ser el cambio de, un, de una partícula o de algo, ¿no? Que cambiaba las propiedades completamente. Entonces, es la vida. La vida es la que pone directamente en jaque todo esto. Entonces, cuando no se conocía todo eso en el siglo XIX, se hacían experimentos de agricultura, se utilizaban arvejas, simientes, eh, semillas, y se observaba que la cantidad de materia había aumentado y que esa cantidad de materia no podía, no podía provenir del polvo del aire ni tampoco de los minerales absorbidos en el agua. Entonces, el siglo XIX era un campo literalmente de observación de la agricultura. Y ahí la, empezaron también a como no, como no existía una teoría atómica, nadie decía, no, no puede ser que se esté creando un sodio más un potasio para dar lugar, un sodio más un oxígeno para a un potasio, porque ahí hay una, diferencia de masa, de un, debería de emitirse radiación gamma aplicando el... Bueno, todo eso que se, que se conocía en el siglo XX, pero en el siglo XIX no se conocía nada de eso. ¿no? Entonces se consideraba normal y se observaba como algo normal que una planta pudiera estar acreando materia. Y ahí empezó esa lucha que yo explicaba entre materialismo, vitalismo, y materialismo y vitalismo, donde estaría pues Becham, Henle, eh, Bauquelin, todos estos, y luego estaría pues Pasteur y todos los materialistas. ¿no? Entonces, es la vida. La vida es la que nos puede, con mejor eh, fuerza de mostrar esto, la capacidad que la vida tiene para generar materia, para violar, entre comillas, ese segundo principio. Pero luego ahí, antes en el siglo XIX, y esa tradición sobrevivió poco, sobre todo se observaba el cielo. Y se veía que había momentos donde todo esto era más permisible o más fácil en un momento dado, siguiendo el calendario lunar. Es decir, hoy en día están, bueno, estas últimas décadas, pues el calendario de María Tún, de agricultura biodinámica, que te dicen tienes que plantar esta planta tal día, porque tiene tal influencia, porque tal, porque entonces, bueno, pues es un día hoja y ese día hoja pues es bueno, porque si el sol está en la constelación tal, pues todo eso está muy bien, ¿no? Pero eso hace dos siglos se conocía perfectamente, porque a la gente le iba de sobrevivir o no sobrevivir el hecho de poder dominar los aspectos del cielo, ¿no? Saber cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que recoger, eh, saber perfectamente que cuando la luna está ascendente y llena, pues ni se te ocurra cortar una planta, porque la savia está ahí la parte más arriba, ¿no? Hay que cortar los árboles, pues cuando la luna está más baja y en, el periodo más bajo de la luna, ¿no? Porque la savia está más abajo, ¿no? Todo esto hoy en día no lo sabemos, pero es que hace 200 años Cualquier agricultor de Europa lo sabía. Y sabía que estábamos dominadas por fuerzas eh, sobrenaturales. Más allá de que después la, religión tratara de ofrecernos una imagen de esa época muy carca y muy arcaica, la sabiduría popular conocía eso. Y la sabiduría popular sabía perfectamente de que había un orden cósmico que se manifestaba en la realidad física. Por eso la, ciencia de las transmutaciones del siglo XIX ya es diferente a la del siglo XX. En el siglo XX empezaron a aparecer los tabúes, pero en el siglo XIX no. Era la agricultura la que demostraba que efectivamente lo inmaterial se puede, puede generar lo material a partir de la vida. Que las plantas, las bacterias y todo esto son capaces de crear materia. Por lo tanto, la, la, mm, la biosfera no sería una capa solamente donde hay vida, sino sería una capa activa que está dándole al planeta forma, es decir, co-creación de la realidad. Entonces, hago un apunte? La, agricultura... Mira, te hago un apunte. Eh, hay muchas personas que se preguntan, ¿y cómo los de la antigüedad sabían todo eso si se hubiese necesitado un montón de siglos, o un montón de años de observación? El asunto es, si tú estás en un sistema en el que toda la información está en ti, voy adelantando lo que vamos a ver luego del ADN, Gareayev y todo eso, solo necesitas estar en un estado especial de percepción para que esa información de cómo funcionan las cosas te llegue. Claro. Directamente. Además, los científicos lo saben. La intuición es lo que te hace avanzar. Luego utilizas la lógica para demostrar lo que has intuido. Pero ¿por qué intuyes eso y no otra cosa? Porque tu capacidad realmente de conocer la realidad va más allá de tus sentidos. Está esa percepción de la información, de, de los campos que tienen la información de las cosas. Y una vez lo absorbes, empiezas a entender. Luego tienes que hacer tus experimentos para refinar eso que has intuido. Pero cuando añades eso, ya no necesitas 200 años para ver cómo se mueven las estrellas. Es que tienes la percepción de cómo funciona todo eso porque la información completa está a tu alcance. Perdón por el apunte. Sí, y es bueno porque esto también sirve para introducir otro concepto fundamental, que es ¿pensamos o somos pensados? ¿Intuimos o somos intuidos? O sea, a ver... leyes o las co-creamos? Exacto. O sea, si ahora a mí me apetece fumarme un cigarro o tomarme un café, pues puedo pensar que lo he pensado yo. Pero si yo mañana decido que mi intuición me va a llevar a que tengo que ir a vivir a un determinado país o lugar, lo he pensado, lo he sentido o he sido sentido a través de mí. Eso es muy importante. Yo, yo esto de verdad que sí que a ver, yo todo lo que estoy contando ahora, yo lo aplico en mi vida diaria, más bien o más mal. O sea, no estoy hablando aquí de disquisiciones que luego cuando me levanto por la de, esta entrevista y me voy a, no sé, a hacer mi quehacer diario, me olvido, para nada. Para nada. Pues e, eso sería pedantería. Y hay gente que son así, ¿eh? Hay gente que son así. Yo no soy así, no soy así, y tú tampoco, y... entonces esa es una pregunta que yo me hago continuamente. Cuando me viene un pensamiento que yo considero que es importante, que lo vivo, que lo siento, digo, vamos a ver, ¿esto lo estoy pensando, lo estoy sintiendo o está siendo sentido a través de mí? Porque en mi vida y en mi experiencia, a veces yo me he llevado por muchas intuiciones que al cabo de un tiempo se han materializado en algo que he dicho, vale, ahora lo entiendo. ¿Podemos decirle que eso es porque Dios me ha llevado hasta ahí? Bueno, quedaría un poco carca, para la mentalidad de, hoy en día, pero es una manera de decirlo también. Y si tú eres la divinidad, O sea, te has llevado a ti mismo. Claro, eh, yo tenía un amigo que ya, ya falleció, que estuvo 20 años trabajando para la empresa química, hizo patentes, hizo de todo y al final todos ganaban dinero menos él. Todos. O sea, con todo lo que él desarrolló, se forraron los otros. Él no vio ni un puto duro. Hasta que se dio cuenta de que su, su camino en la vida no era ese. Entonces, cuando, mm, cuando ves esto, dices, coño, ahora, entiendo, ¿no? O sea, no es que la vida te esté castigando, es que te está diciendo, no, tú no has venido, tu potencial no está en desarrollar la industria química de los residuos para hacer que haya menos residuos. Y hay gente mucho más brillante que tú para eso. La intuición le estaba diciendo no, no, no, no, no. Entonces le ponía socios que lo arruinaban, se quedaban los negocios otros, etcétera, etcétera, hasta que al final se pasó a dedicar a otra cosa. Y ahí se explotó su potencial, ¿no? Entonces, eh, esa intuición es la que te, te, Porque ¿quién decide que tú no debes de estar inventando para residuos y en cambio un funganito, menganito, lo que sea, sí pueden y en cambio tú tienes que estar en ese otro lugar? Tú o algo que está por encima de ti. ¿Lo has pensado o lo has intuido o ha sido impensado ha sido intuido a través de ti? Y esa es una reflexión que yo me hago muchísimo, muchísimo me la hago. Me la hago continuamente. Cuando me viene algo importante, digo, vamos a ver, ¿esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con una estructura más sistémica? La pues reflexión que me hice cuando decidí abandonar donde vivía y venirme a vivir a Portugal, donde vivo ahora. Digo, ¿lo deseo yo o es deseado a través de mí? ¿Vale? Eso me recuerda a una frase de, Pablo Feynman, un, filósofo argentino, que decías, o piensas o te piensan. Esa es la otra. Fractalmente es lo mismo, es tú vienes con un montón de información ya, tu alma trae informaciones anteriores. Por lo tanto, tu, tu labor aquí también es la transmutación, el, el trascender todas esas programaciones anteriores, que bueno, ya te están reconduciendo hacia un camino que sería el más fácil para ti si te permites sentirlo, pero también tienes la opción de decir, ¿y por qué no elijo yo otro camino y voy hacia él? Y voy despejando lo que, lo que esté delante, ¿no? Tomar tú el, todo el poder, es decir, mira, los pensamientos estos que tengo tampoco sé si son míos míos, porque en el fondo está todo igual, igual. Pero, pero los hago míos y tiro adelante. Exacto. Y, voy despejando todos los, obstáculos que me encuentre. Incluso tu, tu amigo, ¿no? Que podría decir, oye, lo mismo yo tengo un programa que me anula el dinero. ¿Por qué tengo ese programa? Pues puedo quitarlo de en medio. Esto lo podemos enlazar con la astrología, ¿no? Cuando tú naces ya tienes una serie de energías que te van a condicionar o, van a potenciar o, restar energías a determinados aspectos de tu vida. Pero la idea es que la astrología te da la información para que tú llegues al punto de equilibrio para que sueltes la energía de más y, actives la de menos y te quedes en ese punto de equilibrio en el que tú decides cómo quieras que sean las cosas. Nos, llaman los debates filosóficos estos, ¿eh? Nos volvemos a escapar de, la física. Sí, pero, pero es que es, importante lo que estamos diciendo. Y, además, de, de, todo lo que decías, pues cuando tú piensas o eres pensado, siempre te das cuenta de que las intuiciones te llevan a tu empoderamiento, siempre. Porque yo no me creo que nadie crea en su sano juicio que se encarnó para llegar a fin de mes. Puede creer que está creyendo eso, pero eso no lo puede creer. Cree que lo cree, porque ignora que ignora su verdadera condición. Ignora que ignora esa verdadera condición. Sí, eh, no, no, me lo creo. Me creo que dentro del juego de Maya, dentro de la ilusión, puede haber alguien que puede decir, no, yo aquí ya estoy bien, porque... Pero ignoras que ignoras tu verdadera condición totalmente ilimitada. Bien, o sea que la vida es la que nos demuestra que es posible absorber ese éter sutil y transformarlo en materia. Mm, mm. Y además, a ver, volviendo un poco, un poco al tema del éter, a ver, del éter lo que sabemos hoy en día es que se manifiesta de dos maneras, energía e información. Onda longitudinal eléctrica y onda longitudinal magnética. Y eso es lo que es la vida. Para que una célula funcione necesita energía e información. Esas dos cosas. Son dos ramas, masculina, femenina, si quieres. Son dos ramas de la energía. Y eso sí que ahora voy más a lo concreto, gracias a la física escalar evolucionada de gente como Constantin Mail y toda esta gente, pues ya sabemos que esto es así, ¿no? Luego tiene su lógica. entonces, ¿qué te puede faltar en un momento de la vida? ¿Energía o información? ganas de vivir, Shakti o Shiva, conocimiento. De hecho, es lo que te dicen los chamanes que tienes que juntar la idea con la energía para hacerlo materia. Claro. Pero es que es así, o sea, físicamente ahora no voy a cosas filosóficas. Hay una ecuación que pretende de solucionar el, problema de la divergencia del campo eléctrico y el campo magnético y en esa ecuación, cuando aplico el gradiente de esa divergencia, me sale una onda longitudinal de presión y esa onda longitudinal de presión puede ser eléctrica y magnética. Entonces, ¿eso qué se traduce? Se traduce que la energía corporal, lo que está circulando por los nadis, es energía escalar. Y de hecho las neuronas tienen forma de eh, bueno, la, mm, bobina de Tesla. ¿vale? Los impulsos eléctricos son pulsantes longitudinales y demás. ¿no? Y están presididos por una vaina de mielina, que es un campo dieléctrico que está dentro de los axones de las neuronas que permite que eso se transmita. Pero además, al mismo tiempo, dentro del ADN hay una doble espiral que permite que por ahí circule una onda longitudinal magnética que lo que hace es transmitir información y que es lo que verdaderamente hace que las células estén comunicándose a un nivel brutal. Se dice que la cantidad de impulsos bioeléctricos de una célula, necesitaríamos uno, de los más ordenadores más potentes del mundo durante 300 años para procesar toda la información que emite durante un solo segundo. Esa es la capacidad que tenemos como máquinas perfectas, que ya lo sabemos, para responder a esas cuestiones filosóficas y metafísicas. hemos bajado hasta la estructura del átomo, del ADN, hemos inventado microscopios, hemos creado modelos atómicos y no sé cuántos, para darnos cuenta siempre dentro de un modelo alternativo, esto me escucha un físico teórico de, de cualquier universidad y dirá que los dos estamos chalados, pero desde la perspectiva de la física que tú y yo defendemos, la escalar, la, alternativa, todo esto, pues es una realidad como un templo. Entonces, eh, ¿qué es el éter? El éter manifestándose en nosotros a nivel de lo intangible que gobierna la materia es energía eléctrica, o sea, onda longitudinal eléctrica y onda longitudinal magnética, información. Y eso es lo que necesita cualquier ser vivo para vivir, energía e información. Ya ha estado el detalle, además, que eso estaría la parte de la información, sobre todo procesado por el ADN, lo que significa que el ADN funciona como una antena que radia información al éter y recibe información del éter. Y esa sería la posible explicación para pues, descubrir cómo funcionan las plantas o como hacen algunos chamanes, saber cómo hay que mezclarlas y cuáles son las cantidades y cómo la tengo que cocer y la preparar, que es súper complicado, para que deje de ser venenosa y se transforme en algo mágico. Claro. ¿De dónde sale esa información? Pues de que ya está en ese éter, en ese campo, que nosotros podemos leer, pero en estados especiales de consciencia. Nuestra consciencia está focalizada en el maya. Ha tomado esto como lo único cierto y por lo tanto se mantiene toda su atención en, lo material. Cuando ampliamos esa atención empezamos a descubrir otra información. El problema es que también nos han condicionado a pensar que esa información es maligna. Antes era demoníaca y ahora es que te estás volviendo loco. Mm y además es que Maya, Maya es muy... Mm, Maya es un colapsador de la función de onda. Es decir, obedece lo que tú creas. Es decir, el, que se haga funciona, el que, el que se haga funcionario para tener un trabajo seguro, para eh, también e, esto entra dentro de la realidad, ¿vale? simplemente se colapsa, es decir, él te obedece y dice, ah, vale, tú quieres algo que es estable, seguro, no sé qué, no tener que preocuparte, tener otro sueldo a fin de mes, pues sí, pues perfecto. O sea, es que es una... Mm, pero no es tu verdadera esencia. Tu verdadera esencia no es que tu realidad tiene que pasar porque externamente se tenga que cumplir una serie de premisas. No. Es una cosa que tú puedes escoger, es un estado de la conciencia pero nada más. Es el estado que tú quieres aceptar de la conciencia. Bueno, punto que añadiría yo en este momento sería, los que nos están siguiendo pueden decir, vale, sí, yo paso información al éter. Muy bien, ya está. Hoy la absorbo el éter. Maravilloso. Pero como tú decías antes, pero si los de las 5 de la mañana quieren mañana mm, abrir las compuertas de las presas, ¿qué hacemos nosotros? Y aquí es donde hay que añadir otra de las características de los sistemas complejos, que es la fuerte dependencia de las condiciones iniciales. ¿Y esto qué significa? Que aunque vivimos en un mundo en el que parece que hay cosas que son aplastantes, si tú pones la energía mínima en un punto determinado, logras un efecto multiplicativo, porque la energía no la pones tú, la pone el sistema cuando tú lo perturbas en ese punto. Y por lo tanto haces magia. Generas que el sistema te apoye en lo que tú quieres y acaba creando una fuerza que es la que mueve eso que tú querías evitar. Luego la capacidad de creación se basa en tener intenciones muy definidas, la idea bien clara de lo que yo quiero conseguir y acompañarla con un estado de coherencia. Es decir, si me muevo a través del miedo, lo que voy a traer es esa realidad vibrando hacia mí, la del miedo. Pero si me muevo desde ese estado de paz mística, y ahí hay que hacer ejercicios para poder llegar hasta ese punto, pues entonces voy a lograr colocar esa información allá donde logra la máxima intensidad y entonces atraigo la realidad y ya no me tengo que preocupar de que los demás tienen camiones, cañones o tanques. Es indiferente, no van a funcionar en ese momento. Sabiendo que lo más complicado siempre es decidir qué es lo que quieres. Y ahí es donde entra la palabra sagrada. La palabra prosaica y la palabra sagrada. La palabra prosaica es, sírvame usted un café. La palabra sagrada es aquella que fija la intención del universo. Y eso es difícil. Por eso, como explica muy bien Parise, y hoy no sé por qué, <laughs> estoy no es que sea muy parisiano, ¿eh? pero bueno, a mí me parece alguien que pedagógicamente es un buen ejemplo. Por eso te dice que todas las culturas han tenido dentro de su cosmogonía una lengua en la cosmogonía maya, dentro de su ah, círculo, había una lengua, el que habla. El creador es el que crea su realidad hablando. ¿Habrá cadabra? o esa pregunta que le hacían a Buda de quién mueve tu lengua cuando tú hablas. ¿Quién está diciendo lo que estás diciendo? Entonces, esto es así. Y donde más se ve es en la dicotomía entre la agricultura industrial y la agricultura orgánica o regenerativa o sobre todo biodinámica. Mm, si tú te crees que tú estás ah, ah, haciendo que esa planta crezca con tu esfuerzo, ya la has cagado. Es lo que sigue los dictámenes de la industria, digamos, agroquímica, ¿no? Hay que poner fertilizantes, hay que controlar las plagas, hay que hacer, hacer. Siempre tienes que estar haciendo. En cambio, si tú lo que haces es crear las condiciones para que todas las fuerzas del universo trabajen para ti, que eso es, dentro de las artes marciales sería una vía del aikido, entonces todo es mucho más sencillo. Pero ¿qué, ¿dónde radica la dificultad? En decidir qué es lo que quieres. Que es el primer paso que no se puede infravalorar. Por eso me gusta mucho cuando, París, cuando París explica que cuando estaba con los chamanes, venían y le dice, no, tienes que decirme lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes? Dilo, dilo, porque si no lo dices, el universo no lo entiende. Entonces hay que fijar esa emoción. Pues desde ese lugar, eso es el paso que cuesta. Entonces, claro, lo que te dice París es, no, dentro de nuestra sociedad eh, no es importante decir lo que sentimos por nuestra pareja, ¿no? Eh, no es importante decir, no, yo con decirte que te quiero ya me estás entendiendo. Pues no, el universo no está entendiendo esto. El universo lo que entiende es de intenciones. Eso sí lo entiende. Entonces, cuando con nuestra palabra ordenamos el universo y creamos un patrón de intención, entonces el universo es el que responde a eso. Pero ¿cuál es el paso difícil este? Nosotros nos creemos que es al revés. Que no importa lo que sientas, que la vida ya te dará lo que te tenga que dar. No, si tú no le dices al universo qué es lo que quieres, el universo decidirá por ti dónde te va a poner. Exacto, ya tiene sus programas y, son los que van a funcionar si tú no los cambias. Y es, lo que yo decía al principio, no te encarnaste para llegar a fin de mes. Tú no te encarnaste para que el universo decida por ti lo que tú tienes que hacer. No te encarnaste para eso. Te encarnaste para decidir tú qué es lo que quieres. Es lo que decía una profesora de teatro que tenía hace muchos años que, bueno, yo hice de actor hace muchos años, hice mucho teatro, series y tal, y, había una profesora de teatro que me gustaba mucho, se llamaba Chiqui Barraondo, hace muchos años que no sé de ella, que decía, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un actor cuando sale afuera? Justificar su presencia. Entonces, si vamos a hacer una improvisación de lo que sea, vamos a justificar nuestra presencia. ¿De qué estamos? ¿Por qué estamos aquí? Y eso cuesta, eso cuesta, porque a través de todo un sistema educativo, a través de toda una programación mental de la Matrix, lo que te están diciendo es que tú no importas, lo que importa es el conjunto de la sociedad. Importa que la economía, que suba, que el IRPF, que no sé qué, que hagamos el esfuerzo para llegar a acuerdos. Y, y todo eso llevamos años viendo que no funciona. Cada vez vivimos peor. Con esa gran contradicción de que cuanto más tecnología tenemos, más dependientes somos. Si se supone que la tecnología nos tiene que liberar del trabajo duro, ¿por qué hoy en día hay tanta gente que no llega a fin de mes? comparado con hace una generación, con la generación de mis hermanos, que tengo hermanos mayores. Es una contradicción per se. Por lo tanto, no es verdad que, que, que tú te tengas que adaptar a la realidad como un síntoma de inteligencia, no. El síntoma de inteligencia es decidir cuál es tu realidad y hacer que esa realidad colapse en ti. Y por eso es difícil y complicado decidir qué es lo que quieres. Y eso está mal visto dentro de nuestra sociedad. Alguien que decida lo que quiera, pues es, es, alguien que, uy, es un egoísta, es un egocéntrico, es no sé qué, no sé cuántos, y, bueno, y, la gente, la agenda esta que nos quieren poner de 20 más 10, ya sabes lo que te quiero decir, porque si esto va a YouTube nos pueden poner un strike por cualquier chorrada, precisamente va de esto, de que haya una serie de personas que ya decidan completamente por ti, eso lo llamamos comunismo un comunismo ya sutil, refinado, de control absoluto. Dictadura, dictadura comunista. Sí, sí, total. Total. no sé si era de Krishnamurti la frase precisamente de no es eh, buena señal el estar adaptado a una sociedad patológica. Krishnamurti. Pero tal cual. Y volviendo al tema de bajar a lo físico la sabiduría iniciática, hablar, en la lengua, el verbalizar, el invocar las cosas, está generando coherencia en tu cerebro. Mm. Porque normalmente tu idea parte del hemisferio derecho y parte de una globalidad, de la conexión del todo con todo. Pero ah. el hemisferio izquierdo es el que se encargaría de ponerlo en lenguaje, el de invocar. Y eso hace que los dos hemisferios se tengan que sincronizar cuando se sincronizan, tú sabes si son coherentes o no, porque la energía que tú mueves es la que le va a dar fuerza a esa idea, va a materializar con energía la información y entonces funciona. Por tanto, si no lo dices, muchas veces no te vas a hacer consciente de si te lo estás creyendo o no. Decirlo es la manera de eh, verificar. Esto me lo creo, soy coherente, confío o tengo fe, es ese estado de convencimiento absoluto en que lo que digo va a ocurrir. Pues claro, cuando haces eso y eres capaz de sentir, según lo estás diciendo, pues al final estás demostrando que ya toda esa energía y esa información es coherente en ti y por lo tanto el universo va detrás. Claro. Por eso ahí está el poder de la oración y el poder de los mantras. Eso es que ese es otro juego muy interesante, que es el juego de las emociones. Ah. Eh, el poder de la oración y el poder de los mantras se basa en la energía que mueven en mi cuerpo, esa oración y esos mantras. Es decir, cuando yo conecto con un santo, con una figura que para mí es importante, si a mí me hace sentir paz, me hace sentir poderoso, me hace sentir confiado, eso está alineando energía. Luego, todos esos elementos me pueden servir de apoyo cuando yo estoy intentando crear algo nuevo. Si estoy saliéndome de lo que yo creo, va a ser incoherente, fijo, porque si no ya, ya, estaría en el exterior. Entonces, tengo que hacer toda esa labor de atraer toda la energía que pueda que sea coherente conmigo para ir avanzando en ese proceso, que es lo que describe eh, Parise en sus libros, ¿no? Casualizar y estos otros que tiene. Pero lo interesante de todo esto es que ya tenemos el correlato material de cómo funciona. O sea, la magia, el invocar, crear realidad, sabemos que funciona porque tenemos un cuerpo que está conectado a todo eso. Y todos los rituales que se hacen internamente tienen su función. Por un lado, están movilizando energías o están permitiendo que se transmuten las energías y por otro lado, le están dando al subconsciente la idea, el qué tiene que crear y de ahí se traslada al éter y empieza el proceso de cascada. El efecto mariposa para que acabes generando eso que deseas. Sí, sí. Y yo creo que después de esto que has dicho ya <laughs> casi casi ya estamos eh, cerrando, ¿no? Em, porque sí, sí, y además es que el poder de la oración y la invocación hay que decir que es un poder personal para ti. O sea, todo aquello que te repites a ti mismo es bueno. Pero cuando alguien empieza a hablar de que si yo voy a hacer, porque tengo un proyecto, por esto, lo otro, es que ya no se lo cree. Si lo tiene que verbalizar hacia el exterior, es que hay una parte de él que no se lo cree. Entonces, el poder de la invocación es exclusivamente interno tuyo. A mí una vez tenía una amiga que me decía, yo no, yo no me gusta que mi novio me diga que me ama, porque si me dice que me ama es que no se lo cree. Si me lo tiene que decir es porque no se lo cree. Y me, <laughs> gustó esa, palabra. Ahora lo entiendo, lo entiendo. El poder de la invocación es personal. Y cuanto más, eh, y eso funciona, cuando más invocas mm, para ti y más cambias ese diseño si es necesario y más intención le pones en esa mejora de tu diseño, de lo que crees que es tu realidad propia, más funciona. Último apunte de esto de la invocación. Hay invocaciones que también se hacen en masa, porque quieres la energía de los demás para ti. Y eso es lo que hacen continuamente con los medios de comunicación. Muchas veces la invocación no funciona porque lo que yo quiero conseguir no es armónico. Estoy forzando el universo. Y cuando genero una fuerza, está la contrafuerza. Si yo lo hago desde la armonía, yo soy como un atractor, no, no genero esa tensión hacia afuera, sino que viene hacia mí. ¿Qué pasa los que están dominando, con los que están dominando? Pues que te tienen que convencer primero eh, subconscientemente de que tú quieres apoyar eso. Y primero te pongo las películas, te voy contando las historias, te hago los cuentos para niños, te hago la educación y luego llega un momento en el que yo hago la invocación para que sea apoyada por todo eso que tú ya crees. Y ahí tú vas a poner la energía que yo necesito para incluso avanzar contracorriente, que es todo ese miedo. O sea que también funciona invocar en grupo, solo que el grupo tiene que estar a favor de lo que tú haces. Ya sea porque tú le has engañado o ya sea porque tú le has embarcado. Porque también si tú ilusionas a un grupo y luego invocas, el grupo te entrega energía. Y, ahí y vigilando, la creación. Vigilando con la frase que tú pongas, porque cuando nos manifestamos mucho y decimos no a la guerra, el universo no entiende el no. Entonces, si tú me dices no a la guerra, muy bien, pues envío guerra para que después esta se pueda negar. Entonces, cuidado también con las leyes de invocación externas, porque las negaciones y hay aspectos sutiles del mentalismo, que ellos los conocen muy bien. Entonces, lo que explicaba también, pues esto París, ¿eh? ¿no? Decía, contra el paro, contra, pues, ¿qué hacen? Manifestación contra el paro, pues habrá más paro. Precisamente por esto, estamos consiguiendo el efecto contrario, porque para poder, vale, muy bien, si tú quieres negar el paro, te tengo que enviar más paro, te tengo que enviar más, más problemas, más de esto. ¿no? Entonces, cuidado con las meditaciones globales, porque sí estoy de acuerdo contigo, pero ahí es donde hay un patrón que se tiene que poner de acuerdo. Y... Entonces tú puedes decidir para qué quieres la energía. Y tu decisión en tu universo está por encima de todo, si es una decisión coherente. Claro, claro. Así que ahí también tienes la solución, es yo siempre decreto para la mayor armonía. Bien, pues toda la energía que se ponga ahí ya sabemos dónde va a ir. No me dejo afectar por lo que venga de fuera, no alimento con mi miedo eso que pretenden. Yo pongo intención siempre, decreto para qué van a funcionar las cosas y en mi universo por lo menos van a funcionar así. Y los demás universos se contagiando. O sea que tenemos herramientas por suerte cada, cada persona tiene herramientas que son universales y que funcionan. Pues nada, nos hemos pasado por el forro el guión, Artur. Sabíamos que iba a pasar. No, hemos, <laughs> respetado algunos puntos. Es que yo, eh, así de esos estaba, estaba viendo un poco lo que, lo que habíamos hablado y estoy de acuerdo. Lo que pasa que, claro, hay cosas que... No, a ver, el tema de la fractalidad del ADN, la antena del ADN, creo que eso sí también es importante, ¿no? Los, sí, lo hemos comentado un poquillo. Sí. Si al final ha pasado lo que tenía que pasar, o sea que, y así nos dejamos abierto la otra posibilidad de volver a juntarnos y contar más cosas, que es un placer poder hablar con personas como tú, que, como decías, no es un debate, es un aportar, es ver diferentes enfoques y ser creativos con lo que venga, ¿no? Y luego cada uno decide pues qué es lo que mejor le conviene en este momento. Yo por lo menos si en otro momento me conviene otra cosa, cambiaré. Y, ya está, y disfrutar del proceso. Así que te agradezco muchísimo el haber compartido este tiempo y toda tu sabiduría. Y tienes la palabra para despedirte. Bueno, pues muchas gracias. Y sí, hacemos, hacemos otro programa más adelante y, hablamos de Garayev, de Sheldrick, de Gurbich, de Pop, del ADN de biofotónica. Podemos hablar de todo esto. No es de lo que más sé, confieso, cuarto estado del agua, polak No es de lo que más sé, pero bueno, podemos, podemos, podemos hacer un programa sobre, sobre esto. Radiónica, poder de la intención, eh, experimentos que demuestran el poder de la intención. Si em. sigues ya no va a ser un programa solo. ¿eh? Bueno, pero pinceladas, no es mi especialidad, te digo, no es de lo que más sé, no es de lo que más sé, no, no es, bueno, no, no, de lo que más sé o lo que más sé, no sé, porque es una palabra un poco, pero no es de lo que más he leído, lo que más he profundizado, pero, pero bueno, puede, puede salir de ahí un programa bastante interesante, ¿no? Los, los, sobre todo, a ver, en Rusia, em, bueno, Gurvich, Richard Albert Pop, em, entre Alemania y Rusia, han habido grandes científicos que han, que han investigado todo esto. A mí, por ejemplo, me gusta decir que, en Rusia hasta los años 80 la parapsicología era una carrera universitaria. Y aquí en España también hubieron grandes parapsicólogos. La parapsicología ha quedado, ¿cómo te lo diría yo? Como, como algo fuera... O sea, para el mundo oficialista es una pseudociencia y para, digamos, el mundo alternativo es como algo que huele a naftalina, ¿no? Y cuidado, cuidado, que mm, sobre el tema de el poder de la intención, de cómo incluso la radiónica está pasada de moda, A pesar de que hay muchísimas máquinas que la gente está comprando y no saben que son, meten campos radiónicos, ¿no? Es, un tema también, la energía del psiquismo, cómo esto está relacionado con la biofotónica, con la emisión de frecuencias coherentes por parte del ADN, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Podemos, podemos hablarlo en un cuarto programa. Pues tomo la palabra. Y solo recordar que Artur tiene ya tres libros publicados de Magna Ciencia, que yo lo estoy achuchando, pero ya me ha dicho que, bueno, a mitad de año saldrá el tercero. Espero que antes, espero que en mayo. mayo pueda salir. Lo tenemos ya totalmente totalmente mm. maquetado y todo, pero bueno, esperar ahora el momento de lanzarlo es supongo que en mayo. mayo. Yo lo recomiendo muchísimo porque toda esta información que podemos sacar aquí en, en estas charlas, pues allí la tenéis ampliada. También Artur tiene su propio canal en el que entrevista a mucha gente muy interesante con temas, vamos, tratados en una profundidad muy buena. Así que ya sabéis, os pasáis ahí por el canal de Arthur, miráis sus libros y sobre todo suscribiros si veis que estos vídeos os interesan porque YouTube no sabemos cómo o si Parece como que no promociona los vídeos, así que suscribiros, darle a la campanita, darle al like y pasadle estos vídeos a aquellas personas que creéis que les puedan ser muy interesantes, que así nos ayudáis eh, de verdad a continuar con esta difusión. Pues sin más, muchísimas gracias Artur, un verdadero placer compartir este tiempo contigo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Saludos a todos, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.